años se claro, en naranja, madre mía, físicamente. Luego mármol también. Luego, bueno, lavar trenes. Porque, ¿Qué más? de todo. Ah, lavar, lavar esto, cristalero también, oficina de la dieta, De cristalero. Llegamos. Hornos, todos hornos de Valencia. Ah, sí. Hollywood a Foster Hollywood también, eh, llevando peso siempre, entonces siempre estaba, estaba bien. Pero ya empezó como más, más hombres, eh, más hombres.